saluton kai bonvenon al nia nova zamenhofa medito ci estas la kvara medito sur la vorto de la fama parolado en Bologna cemaro kai mi legas el pagio 361 ni parolis hiero pri la modestezzo de la conveno kai la sanctezo de la conveno kai nun esta tre forta vorto por clarigi ne kio ne estas la conveno sed kio estas la esenco de la conveno fakte da zamenhof sed tra l'aero de nia salono flugas misterai sonoi. Sonoi tremallautai, neudeblai por l'orelo, sed senteblai por ciu animo sentema. Giestas la sonoi de io granda, ciu nun nascigias. Tra l'aero flugas misterai fantomoi, l'auculoi ilin ne vidas, sed l'animo ilin sentas ili estas imagoi de tempo estonta, de tempo tute nova. La fantomoi flugos, en la mondon, corpigios, cae potencigios, cae niei filoi cae nepoi ilin vidos, ili sentos, cae juos. Tiu vorto esse tre famai mult foie oni laut legis ilin, sed ciu ni prenas iom da tempo por mediti sur ili? Do tivi misterai sonoi, fantomo fantomoi, qui flugas tra l'aero, estas la nova sento de la espero la poemo quio farigis himno de esperantismo imagoi de tempo estonta. Do esperantistoi estas avangardo de estontezzo la Do volle ne vole, frue mal frue, la tuta homaro igios tut monda granda familio la Zamenhof. Kai l'esperantistoi estas la avangardo kiu montras ne nur che tio eblas, sed che tio estas reala. Ni povas starigi al ni la demandon, ciù ci tio estas tiel revoluzia cae tabua por multae homoi, che esperanto estas mal acceptata, ec ciem oni montras la empirien factoim, juste pro la grandiosezzo de la ideo. Facta multe multipli simple la multa i homoi che esperanto ne vivus in tutte char facte mult foie giornalisto e dira su esperanto esta sanca ora uceni ni ne comprenaschi al sed ni devas accepti la feron hm char estas malfazil accepti la realezon de Esperanto. Char tio signifas che alia mondo eblas, cae ne en la cielo, sed nun sur la tero, en l'estontezo. Ca es interesse che tiui fantome estes la ideoi. La ideoi iras, inter la homoi multubligas, char se mi donas al vi ideon, cae vi donas al ideon, ni ambo havas du ideoin, cae tio estas eh, suffice stranga fero por varoi, char se mi donas al pomon, cae vi donas al uh, eh, alien fructon, minestias nun, kiom mi shatus mangi bananon. Ni simple interchangas la frukto en pomon kai banano. Sed se ni havas du diversan ideon, ke ni interchangigas ilin, interchangas ilin, pardonu, ni fin fine havas du ideon, ambau. Ti esas la povo de la ideoi. Kai pro tio la povo la ideoi esas fantomo ke poste corpigios kai potenzijos. Do, Cio estas niei filoi cae nepoi? Esas ni. Do, ciu ni vidas, sentas cae juas, citiu in fantomoin? Tio estas la demando. La medito por ni. Ciu ni sentas tion? Au ciu ni diru la tuta afero esperanto i jas nur afero praktika de bugeto e de organizoi de tagordoi kun venoi kai la tutto mi diro concludi nur en la momento mem kai en la pri de della momento mem, sen aina influo en la mondo. Tio estas mia instingo por cum mediti. O Dio, mi dankas vin pro latento. Mi desiras al vi bonan tagon au vesperon, depende de via loco cae tempo ciam via auscultas. Citi un eh, podcaston au vidas, citiun videon Citi un video kai gis morgau kai antauen sen fine